اهلا في حلقة جديدة من Geek Week على Geeks ME طبعا حصلنا comments يقولون سمر ليش تقولين Geeks ME مو جيكس ميدليست بس قبل ابتدي عندي comment على الحلقة مالت Girls versus Games اللي سويناها اخر مرة بنات مع العاب أم والله حصلنا وايد comments وحبيت اقول شكرا على ال support وعلى ال likes وايد انتم حلوين معانا واحنا وايد وايد وايد نحبكم ونقدر كل شيء اللي تطرشونه لنا وكل اقتراح آه، تقولونه لنا وطبعا على الطنزة وان احنا إن في وحده فينا يعني صرخت وايد وكذي ام انا ترى ما اخاف صدق صدق ما اخاف بس يعني هيثم وصادق واللي كانوا قاعدين قدامي كانوا يخرعوني اول واكبر خبر عندنا اليوم وانا وايد مستانسه اني بقول هالخبر finally سبايدر مان انضم لعالم مارفل السينمائي ف صراحه anyways um, على الرغم من ان سبايدر مان هو شخصيه من مارفل نفسها لكن ولا مره شفناه في فيلم من مارفل والسبب ان حقوق الشخصيه تملكها شركه سوني وكانت ترفض ان ترجع الحقوق الى مارفل وفي المقابل عطتها هذه الافلام الرائعه وهذا الشيء كون نقص ملحوظ في عالم مارفل السينمائي خاصة في أفلام أفنجرز الذي كان المفروض يكون سبايدر مان من الشخصيات الكبيرة فيها ولكن أخيرا ولراحة بال العديد من جمهور عالم مارفل تم إعلان أن استوديو سوني راح يتعاون مع استوديو مارفل ليرجع الشخصية اللي مكانها الحقيقي بين شخصيات افنجرز وراح يكون الظهور الأول في فيلم كابتن أمريكا 3 Civil War حيث لشخصية سبايدر مان دور كبير في القصة وراح يصدر فيلم منفصل للشخصية في عام 2017 So welcome home Spidey حدا حدا وحشنا سبايدر مان وهو من الشخصيات المفضلة عندي من ما أنا كنت صغيرة لحين لعبة هاي الأسبوع هي لعبة Evolve اللي راح تكون على ال PS 4 اكس بوكس 1 وال PC وفي لعبة Evolve راح تلعب كالوحش أو كواحد من البشر في نظام multiplayer 1 vs 4 وراح يحاول اللاعبون الفوز والحصول على وحوش ولاعبين أقوى والوصول إلى الصدارة شو رايكم انتو شنو أحسن البشر ولا الوحوش؟ هاي الأسبوع عندنا لكم لعبة أكثر من رائعة وهي Monster هانتر 4 Ultimate راح تكون على 3DS في هذا الجزء راح تكون اللعبة أكبر وأقوى وراح تتضمن نظام ال online multiplayer حيث راح تقدرون تلعبون مع أصدقائكم وتواجهون أكبر وأشهر الوحوش في السلسلة وتحاولون تبنون أقوى الأسلحة والدروع مستعدين تواجهون كل وقت فراغكم مرة ثانية؟ تم الإعلان عن مرشحي جائزة البافتا 2015 وتحتل لعبة Alien Isolation المركز الأول حيث حازت على أكثر الأصوات في ست فئات ومنها أفضل لعبة، أفضل إنجاز صوتي، أكثر لعبة إبداعًا، أفضل موسيقى خلفية وسيتم إعلان وتسليم الجوائز في مارس 12 وفي حركة مفاجئة أعلنت شركة EA أن الإصدار القادم لسلسلة Titanfall لن تكون حصرية على أجهزة ال Xbox وصرح متحدث باسم الشركة أن في العام السابق كانت اللعبة حصرية ولكن في المستقبل ستكون خطوة لتواجدها على أجهزة أكثر ايش رايكم كمحبي اكس بوكس وشنو رايكم اللي يحبون ال PlayStation خبرونا في ال comment. لأول مرة راح تقوم شركة باثيستا المعروفة بسلسلة The Elder Scrolls بمؤتمرها الخاص في E3 لهذا العام واشتهرت الشركة بإصدار لعبة Skyrim الجبارة التي وضعت السلسلة في صدارة الألعاب وهذا المؤتمر يلمح بأن الشركة قد تعلن عن الإصدار الرسمي الجديد في السلسلة ونسوي روحنا ما ندري عن Elder Scrolls Online انتوا ايش رايكم متحمسين؟ في نهاية الحلقة حبينا نقول وايد استانسنا معاكم شكرا على دعمكم لنا دايما وعشان نحن مستانسين نبي نقول لكم ان الحين تقدرون تسألونا اي سؤال شخصي مو شخصي اي شيء على بالكم تسألون على لهيثم لصادق حقي انا طبعا خلكم محترمين معاي انا صادق وهيثم ما علينا منهم يعني سألوا اي سؤال تبونه بغصبهم يجاوبونه وانا بجاوبه شخصيا في الحلقة نفسها شكرا على متابعتكم سووا like و subscribe. bye bye. مستعدون تودعون كل <laughs> <laughs> لعبة Monster Hunter 4 ومن ما يعرف لعبة Monster Hunter؟ <gasps> <gasps> مستعدون تو... مستعدون في حركة مفاجئة أعلنت شركة إي إي أن لا لا لا في حركة مفاجئة أعلنت شركة إي إي أن الإصدار القادم لسلسلة Titanfall لن تكون حصري ما يصير زين طلقة لا تنفع لا حصري لأول مرة راح تقوم شركة بثستا بثستا بثستا ونسوي روحنا ما ندري عن <laughs> كلش يو بليز سمر على كل الكومنتس وعلى كل اللي قاعدين ملخ الواحد ما يغلط في كاميرا هايثم ما يغلط